上一集我们已经确定，一般的反应炉是不可能发生核爆的。接着，我们要来了解福岛第一发电厂到底是怎么爆炸的。 福岛核灾时发生的并不是核爆。事实上，电厂的反应炉都已经在系统侦测到地震后自动安全熄炉，停止核分裂反应了。真正的原因是海啸摧毁了紧急发电机，让反应炉无法降温，最后导致燃料棒外层的锆合金温度太高，与水蒸气反应产生氢气，接着就发生了氢爆。哦哦哦，原来只是氢爆而已，虽然不是核爆。 但氢爆释放出去的放射性物质也造成了不小的恐慌，所以世界各国的核电厂都开始检视跟补强自己的设备，避免重蹈覆辙。而我国的台电也为核四做了很多补强工作，尽管这些补强看起来可能可以让同样事件发生的几率降到接近零，可是感觉好像。 几率不是零的事情都有可能发生。万一辐射外泄造成的伤害，绝对是非同小可的。我相信日本这次一定因为辐射付出了很大的代价。这是世界卫生组织为这次福岛核灾所做的健康风险报告，上面写说，在辐射影响最严重的区域，一般成年人并不会受到太大的影响，除了男性幼儿得到血癌的几率多出平均值百分之五。 女童得到一般肿瘤的几率多出百分之四，而，哇，这个好夸张！得到甲状腺癌的几率多出百分之七十耶！哦，不过等等，这边是跟平均值比较，我们来看看平均上来说，一般人得到这些癌症的几率是多少。嗯，相较之下，这是一般女性一生得到癌症的几率。哦，也就是说，有没有福岛核灾对癌症的风险其实嗯没有多大的影响。可是世界卫生组织的报告一定是对的吗？ 你说的没错，而这次世界卫生组织还真的有可能是错的。至于如何错，请看这里。不过核废料呢？听听说核废料现在完全没有技术可以处理耶。 核废料分成两种：高放射性跟低放射性。低放射性的没什么问题，它们就只是受到放射性何种污染的东西，像是医疗用具、工作服或是滤网。通常依照处理方式不同，可以减少三倍到三十倍的体积，而且放射性大概只需要五十年就会降低到接近背景辐射值。 真的麻烦的是高放射性和废料，也就是用过的燃料棒乏燃料，因为它们的放射性高出很多，而放射性也能维持更久时间，所以要找到能够永久安全存放的地点也相对困难。但实际上，让各国囤积乏燃料的原因，并不只是因为永久处置困难，而是因为乏燃料虽然没办法再给第三代以前的反应炉使用，但其实它们里面有将近百分之九十七是可以使用的能源。许多第四代反应炉，像是 G1 跟日立合作研发生产。 prison 就可以利用这些能源来发电。最后，让我们来复习一下，所以核能发电是唯一便宜、排碳量又低的机载电力，而且不管怎样都不会产生核爆。接着，就算是所有的巧合碰在一起，发生了像福岛核灾般的意外，对我们身体的影响也不会太大。而让我们最头痛的高阶核废料，其实在未来还有很大的利用空间。知道了这些之后，你是永核还是反核呢？ <laughs> 我我要永恒，为什么？因为永恒有豆浆。